Imeelezwa kuwa mfumuko wa bei kwa mwezi wa Machi 2023 umeshuka kwa asilimia 7.09 ukilinganisha na asilimia 7.77 kwa mwezi wa Februari mwaka 2023. Akiwasilisha takwimu za mfumuko wa bei kwa mwezi wa Machi 2023, mkuu wa kitengo cha takwimu za bei kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, ndugu Salma Saleh Ali amesema kuwa mfumuko wa bei bei kwa mwezi wa Machi 2023 umeshuka kwa asilimia 7.09 ukilinganisha na asilimia 7.77 kwa mwezi wa Februari 2023, ambapo faharisi za bei zimeongezeka kufikia 104.31 ukilinganisha na 97.41, pamoja na kueleza sababu zilizopelekea kushuka kwa mfumuko wa bei umepelekea kushuka kwa kundi la bidhaa za chakula pamoja na vinywaji visivyokuwa na vileo. Wetu wa bei unaonekana kushuka kwa, kwa mwezi wa Machi 2023 na kufikia asilimia 7.09 ikilinganishwa na asilimia 7.77 ambayo tuliripoti katika mwezi wa Februari 2023. Kushuka huku kwa mfumko wa bei kumepelekewa na kushuka kwa kundi letu hili ambalo ni nafudi la bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo ambalo limeshuka na kufikia asilimia kumi nukta sita kwa mwezi wa Machi tatu ikilinganishwa na asilimia kumi nukta mbili tatu ambayo tuliripoti katika mwezi wa Februari tatu. Kwa ujumla, faharisi za bei zinaonekana kuongezeka na kufikia moja kwa mwezi wa Machi tatu ikilinganishwa na asilimia 97.41 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Machi mwaka jana. Mchumi mwandamizi kutoka Benki Kuu ya Tanzania, Dr. urik Mumburi, amesema kuwa Benki Kuu ya Tanzania imekuwa ikifuatilia kwa kina mfumuko wa bei hususan katika fedha za kigeni, kuwa ikiangalia kwa makini sana e, swala la exchange rate ambalo nalo linaweza likasababisha kukawa na mfumuko wa bei, kwa sababu Zanzibar kama tunavyojua inaingiza baadhi ya bidhaa zake nyingi sana, especially chakula, percent kubwa inakuwa imported. Kwa lazima tuhakikishe exchange rate iko manageable ili isije ikachangia kwenye mfumuko wa bei. Hivyo benki kuu imekuwa ikiparticipate kwenye au ikishiriki kwenye soko la fedha za kigeni kati ya mabenki kuhakikisha pale kunapoonekana na upungufu benki ina inject kwa kuuza dola au kama mara nyingi ni dola au kama kumekuwa na nyingi zaidi inafanya e, kuzinunua ili kuwa na balance ya, ya, ya pesa zinazohitajika katika uchumi. Na kwa hivyo umeona exchange rate yetu bado imekuwa very stable licha ya turbulence ambayo inaonekana huko duniani, lakini pia upatikanaji wake hauna matatizo na pia imesaidia kuwa na stability ya currency yetu, shilingi haijakuwa ikiyumbayumba sana mchumi mkufunzi mwandamizi kutoka skuli ya biashara Dr. Estela Ngoma Hassan amesema kuwa uchumi wa nchi upo vizuri ukilinganisha na nchi jirani. comparison between the two kweli, uh, Kenya sasa hivi inflation yao rate iko kwenye tisa nukta mbili na wao hii imetokana na uh, The biggest index ambayo imecontribute kwenye inflation ya Kenya wao ni vyakula na vyakula visio vileo. Hiyo ndio imechukua nafasi ya kwanza, alafu transport kwa wao imechukua nafasi ya pili. Unlike kwetu sie, transport ndio number one, alafu inakuja health, alafu ndio vyakula. Kwa Uganda wao inflation rate yao sasa hivi ni tisa ambayo wa, wanasema imepungua ukilingana na miezi mingine iliyopita, kwa sababu hii ni mwezi wa tano mfululizo wanapata inflation rate ambayo sio kubwa. Kwa hiyo kwa wao ni tisa uh, percent ndiyo uh, nene inflation rate ya Uganda. Kwa hiyo kwa East Africa overall unaweza ukasema sie tuko vizuri because we are still at 7 Sitiali, TIFF TV.